我们来看一下正确的，上上。为什么你踢完右腿拳总连不上？我给你演示一个错误的示范啊，看一下，扫踢加摆拳，上上。 不着我了，为什么呢？实战中他踢一腿，对方会移动，所以我扶把的时候我要模拟这个情况，也就是说他踢完腿之后呢，收，我要移动，让他往前进去打这个摆拳，因为对方被你踢动了。所以说涉及到一个知识点，扫踢之后在空中你要完成这个换步，把左腿落到前面，并且往前进半个或一个身位是你可以控制的，落地的时候包，再打出摆拳。我们来看一下正确的，下去。 我们来看一下正确的，哎，就大概这种感觉。再看一下慢动作啊，看一下这个步伐是怎么完成的。来，收。升，看到了吗？这样就往前移动了一个身位。所以很多朋友是原地打，包括很多教练原地伏法。我们演示动作有时候原地伏法，但是你练的时候得绕绕圈来。比如说我们演示一下啊，摆是摆右腿，摆拳右腿，好吧？原地左来，棒棒。 很多人都能做，对吧？但是移动中有多少人扫踢之后，你换步能完成那个摆拳往前移动的那个效果呢？对吧？来，这种效果是非常好。所以，无论是怎么去连这个组合，最后涉及到扫踢之后加摆拳，或加身体摆拳，或加勾拳，所以。 你至少会这种扫地之后啊，往前去换步去移动的方法，可以给你创造更多机会，会打得更开心一些。小朋友们，这种方法你们学会了吗？在 <laughs> 评论区告诉我一下。